والررر يا حمدو والررر يا حمدو الشعب جا ينعنبو كلام كذب بتقولوا لينا لينا لينا نتظفر نتضامن وسنعبر سنعبر سنعبر جوتا خلاص اكتفينا اكتفينا اكتفينا لا غزل عيش ولا زعار عصر علينا عصر علينا صفوف بنزين وما في لينا ما في لينا شبابنا بحلم بالتغيير شال وزير وجاب وزير ابتزيل وقلع قوس ده سدوس يا حمدوك انت بهتم التغيير جبناك تصلح الوضع تصلح الوضع لكن جعنا لكن جعنا غلبنا نقوم نصلي للشفع والوتر شباب فتر طلع يجري وكبر وهجى لي مصر خايف من العصر ولا مشى قام طلع سكر لمتين لمتين لمتين لمتين لمتين لمتين لمتين لمتين يا لميتين هيفضل الوضع كده لميتين هنظل في عنا كده لميتين هناكل خرا كده لميتين يا لميتين يا طلعنا نحن ثورة كسرنا للقواعد طلعنا نحن بشا اللي هو سنين كان قاعد ثورتنا نجحت لكن فشلت بسببكم يا رمم يا رمم نتنفس وتتنظف وتنقوا في الجزم فغشوا فينا لكن حتى مشوي الله قاعد الله قاعد نحن طلعنا الثورة وطالبنا بالتغيير وشبابنا ضحوا بأرواحهم وبحياتهم عشان السودان دايما يكون في القمة عشان السودان دايما يكون فوق عشان تعلو كلمة الحق ونحن طالبنا بالتغيير لكن ما شاف أي تغيير حاصل في تغيير لكن من سيء لأسوأ اسود كل يوم ماشي للقاع ماشي يغرق وكلمة واحدة بقولها ليكم زي ما نحن زمان طلعنا عشان نطالب بحقوقنا ضد النظام السابق قدرنا هنا نشيل البشير وكل أعوانه نحن بنقدر نطلع ثاني ثالث ورابع ومليون لحد ما يجي الزول اللي بيقدر يمشي السودان صح بيقدر يرفع السودان يخليه سلة غذاء العالم زي ما كان زمان